левову частину свого боргу перед виборцями наш парламент погасив. І я хотів би привітати з цим українців. Але сил, мудрості і відповідальності зробити останній крок в виконанні зобов'язань Україні щодо безвізового режиму депутатам забракло. Я маю на увазі антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу України. І мене не дивує, коли не голосують ті політичні сили, які перешкоджають руху України в Європу. Але дивно, коли наші політичні партнери по коаліції, які зафіксували це зобов'язання в коаліційній угоді які чітко наголошували в своїх виборчих програмах щодо європейської інтеграції і зобов'язання щодо безвізового режиму. Ті політичні сили, які такі сучасні і прогресивні, раптом впадають в дрімучі забобони і стереотипи антиєвропейської пропаганди. Я наголошував і наголошую, досягнення безвізового режиму це наше моє парламентське всього суспільства пріоритетне завдання. І тайм-аут, який є в цьому питанні до завтра, я маю використати, використати для того, щоб переконати всіх тих, хто завтра має завершити процес законодавчих змін, які відкривають Україні дорогу безвізовий режим з Європейським Союзом.